जय हिंद आप सभी लोगों का स्वागत है National Cobra Cadet YouTube channel में हालांकि यह बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है आप लोगों का क्वारी है असम राइफल के रिगार्डिंग तो सॉरी अभी उसके लिए थोड़ा सा अभी और डिले हो रहा है अभी मैं कहा कि लेकिन तो जल्द से जल्द मैं असम राइफल के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों की क्वारी आ रही है कि आर के बारे में बताइए ई e के बारे में बताइए इन सब के बारे में मैं जल्द से जल्द बताऊँ कि हवलदार क्लर्क के बारे में टाइपिंग क्या होगा सेंटर कहाँ पर जाएगा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ लगा हुआ हूँ और अभी यह वीडियो जो आपका होने जा रहा है आपको हेडिंग टाइटल और यह थमनेल सब पता चल गया है कि बी के बारे में बता बताने जा रहा हूँ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एस आई स्टेनो का है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपका एग्जाम दो टॉपिक को मैं इसमें कवर करूंगा सिलेबस आपका इंग्लिश का सिर्फ बताऊंगा और जो है कि एग्जाम आप कब होने वाला एक्सपेक्टेड डेट क्या है उसके बारे में बताऊंगा एक्सपेक्टेड डेट क्या है एक्सपेक्टेड मंथ आपका जो है कि अभी सभी लोगों को पता था कि 12 मार्च को होने वाला है और आज आपका क्या है 9 मार्च है ठीक है तो अभी आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका 12 मार्च को पेपर होगा या पेपर आपका क्या हो गया कि पोस्टपोन हो गया है अभी आपका पेपर 12 मार्च को नहीं होगा ठीक है पेपर होने से आपका एग्जाम जब होगा उसके 15 दिन 15 से 20 दिन पहले आपको मेल पर एडमिट कार्ड चला जाएगा अगर मेल पर नहीं जाएगा तो आप अपना आईडी लॉगिन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड ठीक है इसमें आपको पता है कि कितने सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा छह लाख बाईस हजार के लगभग और अब यह कितना आ गया दो से तीन लाख ही सिर्फ कैंडिडेट्स पी टी और डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई किए हैं तो ये आपका बेसिक जानकारी हो गया अब इसके बाद हम चलते हैं कि एग्जाम डेट पे एग्जाम डेट क्या होगा मंथ मंथ बता दे रहा हूँ मंथ जो है कि आपका अभी तक फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के महीने में करवाया जा सकता है ठीक है अभी इसमें जो है कि आपका बी का जो रिक्रूटमेंट सेल है रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट वो अपना लगा हुआ है एग्जाम को कैसे कंडक्ट करवाए सीबीटी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएं क्यू पे करवाएं जैसे कि आपका आर ओ का हुआ था और पीछे जितना भी बी का होते आ रहा था वो आपका ऑफलाइन पेपर होता था ठीक है ऑफलाइन आपको पेपर मिलता तो एम मिलता था इस तरह से तो आप उस पर आपको लगाना रहता था ये आपका क्लियर हो गया कि आपको एग्जाम एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है दबा करके पढ़िए कैंडिडेट कम हो गए हैं और अपना इस तरीके से तैयारी करते रहिए और असम राइफल को एक थोड़ा सा साइड में रखे रहिए क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है एक तो वैकेंसी इसी तरीके की है टोटल 610 हैं और असम राइफल का आप बाद में बताएंगे इसी में चर्चा हो जाएगा तो फिर इसका इस वीडियो का मतलब ही क्या होगा अब चलिए सेलेबस के बारे में बताते हैं आपको सेलेबस का इंग्लिश का सिर्फ बताएंगे क्यों इंग्लिश का बताएंगे क्योंकि इंग्लिश का ही अभी तक फिलहाल मुझे मिला है तो मैं आपको इंग्लिश दिखा दे रहा हूँ क्योंकि और जो भी सिलेबस है उसमें वो सब्जेक्ट नहीं था कि उसको मैं दिखा सकूँ कोई मतलब नहीं निकलेगा जो आपका सिलेबस है B S F head constable ministerial और एस आई स्टेनो का वही सेम है दोनों का सिलेबस सेम है जिसमें आपका बीस बीस बीस बीस मार्क्स के आएंगे बीस marks computer reasoning math clerical aptitude यही आपका सिलेबस है आपको तो सिलेबस पता होगा तो इसमें जो इंग्लिश वाला सेक्शन है 20 मार्क्स का उसमें आपका किस टाइप का आएगा या मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ ठीक है आप इसको देख लीजिए और इसका मैं क्या कहूँगा स्कैन करके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप या चैनल वही जो नाम है National Cobra cadets link description box में मिल जाएगा जा करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए चलिए पी डी को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए फिलहाल आप स्क्रीन पे देख लीजिए बाई दे वे कोई नहीं जा पा रहा तो स्क्रीन पे सही नोट कर ले रहेगा जैसे कि 91 नंबर क्वेश्चन क्या है the number of visitors at the fair were much larger than expected इस तरीके का एरर है the picture of the kings kings आप यहाँ पे क्वेश्चन का देख सकते हैं कि कैसा किस टाइप का पूछ रहा है इससे आप ऊपर लेवल ही देखिएगा अब चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीचे देख लीजिए और बाकी ये जो मिनिस्ट्रियल का है पूरा इंग्लिश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाई सिनोनिम एंटोनिम पूरा आपका पता है ना मैं आपको वैसे फिलहाल स्क्रीन पे भी शो कर दे रहा हूँ और 96 टू 97 ये देखिए यहाँ पे जो है कि आपका पैसेज से तो पैसेज का देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है आसान नहीं है जो थॉरोली मेटिकुलसली पैराग्राफ को पढ़ेगा वही इसमें का मीनिंग निकाल पाएगा और वही ऑप्शन को दे पाएगा और स्टेटमेंट वाइज इंग्लिश में आपका पैसेज कैसा आएगा पैसेज का लेवल क्या है 99 और हंड्रेड वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन है तो इस ये इंग्लिश का मैं आपको दिखा दिया फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सो फॉर जय हिंद